Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün modlu Survival Minecraft'ta ilk bölümle karşınızdayız. Yanımda Eymen var. Hoş geldin Eymen. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Arkadaşlar ilk başta ee, modun ne olduğundan bahsedelim. Şimdi burada işte taş maş her şey var. Bunların nasıl yapılacağından bahsediyor gençler. E, bunlar nasıl yapıldığını falan gösteriyor her şeyin işte. İkinci bir şey de arkadaşlar bunları kastık da kusura bakmayın yani kastık derken şu iki tanesini yaptık sadece. Şurada bir kule var o da moddan kaynaklı gençler Ama biz onunla alakamız hiç yok. Ee, yumuşak bir tane hayvan öldürürüz ya gençler. Ben az önce tavuk öldürdüm. Neyse bir tane daha öldürelim. Öldürelim. Evet. Arkadaşlar tavuk öldürdük. Yumuşak G'mize basıyoruz. Aşağı iniyoruz basıyoruz ve tavuk oluyoruz. Bakın tavuk olduk arkadaşlar. Çok güzel bir tavuk olduk. Böyle uçuyoruz saçma salak falan. Neyse F5'imize tekrardan basıyoruz. Pardon F5'te şimdi yumuşak gemimize basıyoruz yukarı alıyoruz. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere 2 gün önce falan 1000 abone olduk. Ve ee, aboneye özel bir video attık. Yine ee, ayrıca bu videodan teşekkür ederim. E, bin abone olduğumuz için. Sağ olun sizlerin sayesinde. E, Minecraft sezonu yapmayı cidden bayağı düşünüyorum. Eymen kardeşimle. Minecraft bayağı çekeceğiz. Tabi bu beğenilerinize ve yorumlarınıza bağlı olarak ne çekmemizi istersiniz veya e, Minecraft'ta ne yapmamızı istersiniz onları yazabilirsiniz. Ee, ikinci bir şeyde pardon üçüncü bir şeyde mesela bir tane şuraya ev yapalım. Ev yapacağız diyelim mesela. Biz ev nereye yapsak Eymen? Ev nereye yapalım? Şu iki ağacın arasında yapalım mı? Bence iyi olur. Olur bence değil mi? Olur. Şimdi arkadaşlar burada X'e basarak haritamızı açıyoruz. Eymen kayıt nasıl yapıyoruz abi? Sen anlat arkadaşlara. C ile yapıyoruz arkadaşlar. C harfine basıyoruz. Buradan istediğin rengi seçiyorsun. Yani bu nasıl oluyor bir fikrim yok ama. Şimdi. Neyse işte arkadaşlar buradan rengini ayarlıyoruz. Sonra bu yukarıya bir dakika. Bu yukarıya ne mesela ev ya bizim. Ev yazıyoruz. Oka basıyoruz ve burada böyle işaret oluyor uzaklaşalım. Mesela ağaç kazmaya gidelim biz. Arkadaşlar ağaç, ağaç kazmaya gidelim biz mesela şimdi. Ee, gidelim gidelim. Şimdi X'e bastık görüyorsunuz. Orada seçtiğiniz renkten anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Orada görüyorsunuz. Neyse arkadaşlar cıvıtmaya da gerek yok. Ee, orada gördünüz. Ee, oradan direkt e, evinize ulaşabilirsiniz. Yani kaybolmazsınız. E, Eymen bu video kaç like gelsin abicim? 10 bin. 10 bin like istiyor Eymen. Hedeflerini çocuk çok yüksek tutuyor. E, size istediğimiz yani 10 bin olamayacağına göre bir sizden bir 100 like bekliyoruz arkadaşlar. Eee cidden video çekenler bizim emeğimizin karşılığı olarak bir, bir like çok görmeyin arkadaşlar. E, abone değilseniz de abone olun, olursanız çok sevinirim. E, burada neleri atlıyoruz veya neler yapmamızı isterseniz onları da yorumlara yazarsanız e, hepsini değerlendireceğiz. Hepsini istedikleriniz hepsini yapmaya çalışacağız arkadaşlar elimizden geldiğince. E, kanal <coughs> bu aralar çok e, karıştı yani karış derken bu aralar değil baştan beri karışık karışık videolar atıyorduk. Artık bir abone olduk. Ee, oyun ve yemek üzerine yapacağız kanalı. Ee, oyun ağırlıklı olacak ama belki yemek de atabiliriz. Burada tam şey değiliz. Ee, bu bölümümüzde ev yapacağız Eymen Eymen'le birlikte. Güzel bir tane ev yapmayı planlıyoruz değil mi Eymen? Evet. Eymen Eymen işte 3-5 şeyler falan sorarız öyle. Siz de ne yapmamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Biz de onu halledeceğiz, değerlendireceğiz ve yapacağız çok büyük ihtimalle. E, laf fazla uzatmadan hemen ağaçlarımızı kazıp gidelim. E, neredeydi? Ha, gördüm. Hemen gidelim arkadaşlar. Bu bölümde evimizi yapacağız dediğim gibi. E, ikinci bölümde de madeni ineriz arkadaşlar maden ineriz. Orada maden falan filan kazarız. Oradan yaparız işte ya. Sıkıntı etmeyin. Zamandan bol neyimiz var sanki. Şöyle yanlış oldu. Şuradan hemen çift. Ya çok şey oynadım. Bir daha Ya şöyle bir şey yapalım. eşittir. Bir tane bu. Bir tane de bundan yaptık mı tamamdır. Evimizi hemen bitirelim. Ee, bir de bu arada arkadaşlar ben ee, bu e, Survivor dışında e, yaratıcı modda da e, ev yapımlarını atacağım. Güzel villa falan yapımını atacağım arkadaşlar sizlere ne tür villalar istersiniz, yani ne tür evler istersiniz veya ne tür şeyler yapmamı istersiniz yaratıcı modda. <clears throat> Onları yazın ki ben de değerlendireyim hepsini. Şu an biz şeyde oynuyoruz. Ee, adınızı getirin. Barışçıl'da. O yüzden etrafta hiçbir şey yok. İlk gün ilk videodan ölmek istemezdik. O yüzden ilerlerde alırız belki. zaten yaratıcı modda da size güzel şeyler sunmaya çalışacağım. Ne bileyim orada şehir falan yaparız. Aynen güzel olur şehir falan yaparız. Bir şeyler dersiniz onları yaparız. Sıkıntı yok yani her şeyden yavaş yavaş büyürüz zaten. Hiç sıkıntı yok gençler. Ee, Eymen sen ne düşünüyorsun? Sen de bir şeylerde. Videomuz sence kanalımız ileride büyüyecek mi? Bence evet. Ne tür videolar atmamızı isterler sizce? Ne tür video atalım sence? Böyle farklı oyunlar. Minecraft'ta böyle ee, yaratıcı modda şehir falan yapalım mı? İster misin? Olur. Bir de böyle güzel Güzel evler falan değil mi böyle? iyi Evet. olsun. Böyle mesela Minecraft'taki şu an elimde odun aynısını yapalım falan diyorum ben. İnşallah hepsinden yapacağız arkadaşlar. evet. Sanki çok konuştuk biraz. Neyse. Konuşmadan da video geçmiyor arkadaşlar ya. Siz, yani öyle değil mi? Yani. Ama bu modda başka şeyler yapabiliyor muyuz yani? Nasıl? Yani başka şeyler var mı? arkadaşlar anlattığımızdan başka şeyler. Var bayağı Ne var mesela? Göster. Göster. Ha, mesela Y'ye basıyoruz arkadaşlar. Buradan kanat seçiyoruz. Ki benim en sevdiğim kanat bu metal kanat. Arkadaşlar cidden çok beğeniyorum. Bir de şu kafalığı falan nasıl değiştiriyoruz Zeynep? Nasıl? Şu kafamızdaki şeyler var ya onları biliyorsun. Onlar kulak. E'ye basıyoruz. E'ye basmıyoruz. E'ye mi dedim? Evet ama oradan biliyordum. Evet. Az bir şey yok. Gençler o da biliyormuş. Ya daha doğrusu unuttu sanırım. Çünkü biliyordu bana gösteriyordu. Neyse sıkıntı yok. Ee, öyle işte ya. Baya böyle çok güzel şeyler var. Biz de ufaktan bir evimizi yapacağız. Zaten diğer bölümlerde de evimizi bayağı büyüteceğiz değil mi Eymen? Böyle şato falan yapacağız evimize. Çünkü diğer ee, pardon. Diğer bölümde maden ineceğiz ya orada demir falan kazarız. Taş falan kazarız, Oradan güzel şeyler yaparız. Bir şey de bence evi böyle yapmayalım da böyle üst kata balkon falan yaparız. e, yapacağız. Çünkü şimdilik e, bir evimiz böyle ufaktan böyle güzellik bir şeyler olsun. Tamam. Mesela şimdi şey yapalım şöyle açalım. Sen çit yapımını biliyor musun? Evet. Tamam bir dakika o zaman. Arkadaşlar bir de çit yapımı değişti. He zaten burada yapımlar gösteriliyor değil mi? Evet bir de artık yani çit yapımı çok değişti. Tek stikle. Ee, bir dakika şuradan hemen birazcık kasalım. Oo ama çok canlı yiyor. Şimdi buraya bence küçük bir tane tarla yapalım. Ne dersin? Olur. Şimdi şuradan çiti, çitimizi bulalım abi. Heh. Yok bu değil. Bu çit kapısı. Çit. Ee... Mesela ben hemen yapayım. Bir dakika. Heh, al, yap hemen. arkadaşınız yaptı buldu. Aynen ben de cidden bilmiyordum. Ee, 4 tane yetmeyecek sanırım. Birazcık daha yapalım hemen. Ben öyle göstermelik yaptım o yüzden. Bu kadar az yaptım. Aynen 4 tane daha. Şimdi bir dakika bir tane toprak kazalım hemen. Şuraya getirelim bir tane daha yaparsak gidecek. Aa, şu an yapamıyorum ama. Bir de iki tanecik çift kapısı var. Yani şu anda çift kapısına gerek yok. Yani ben bunu görünüş için yaptım yani şimdilik evimiz güzel görünsün diye yaptım. Ha ben de oraya bahçe yaparım. Yapacağız ama onu iler, ilerleyen bölümlerde. Yani böyle küçük böyle şirin bir oldu gençler. Gerçekten ben beğendim. Şimdi burası tam şey olmadı. Yani bilerek şey oldu orası. Tamam. Şimdi bakalım. Kapısını kapatalım bir. Heh, tamam. Eymen güzel oldu bence. Sence nasıl oldu? Bence de güzel. Yanında iki tane ağaç. Bence o ağaçları kırmayalım. Zaten ağaç falan da ekelim şuralara alacağım tohumları neden? Pazara gidiyoruz. Neyse. Ee, arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Lütfen beğendiyseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Ee, şu an bu videoda küçük bir ev yaptık. Diğer videoda istediğinize göre bir şeyler yapabiliriz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.